पाकिस्तान का मीडिया इस बात का प्रचार कर रहा है कि जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर की मौत हो चुकी है और यह बताया जा रहा है कि एक अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया उसे किडनी की बीमारी थी और वह लंबे समय से अपना इलाज करा रहा था हालांकि पाकिस्तान मीडिया ने इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है कि उसकी डेथ कब हुई और वर्तमान में अभी क्या स्थिति है भारतीय मीडिया भी इस पर अभी यकीन नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास अभी कोई सबूत इस बात के नहीं आए हैं कि मसूद की डेथ हो चुकी है लेकिन अगर मसूद मारा जाता है तो भारत के लिए बहुत सुकून भरी खबर होगी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह पुलवामा हमले का मुख्य संदेही है और यह कहा जाता है कि हमले की साजिश उसी के द्वारा रची गई थी भारत का मीडिया भी अभी इस समय इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए है और सरकार भी इस बात की पुष्टि अभी नहीं कर रही है कि मसूद की वास्तव में मौत हो चुकी है हालांकि इसके पहले पाकिस्तान के विदेश सचिव द्वारा यह कहा गया था कि मसूद गंभीर स्थिति में है और उसे किडनी की बीमारी है तथा एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है संभावना यही बन रही है कि किडनी की बीमारी उसका जीवन ले बैठी